पानीमुला इरिगेशन कैनाल का पानी पानीमुला समेत बाकी 10 से ज़्यादा गाँव के खेतों को सैराब करता है लेकिन पिछले दो सालों से ये इरिगेशन कैनाल खुश पड़ी है जिसकी वजह से यहाँ के खेतों और फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है और लोग बहुत परेशान हैं कनाल वुशन वोत तो बस बाकी ना अमु फायदा कह वन ओतरु वुश आब अकि दो तो बस तमें पे सब्जी जन दमो आब सी कुन तकरीबन दहन गाम कनाल हूं आब मगर फायदा ना कहें हाँ। वारिया सख्ती सख्ती ककड़ चेयन त्रोट गुपन चेयन त्रोट कैसे सूखे कपड़ों को साबुन लगा रहे हैं जब पानी <laughs> नहीं है तीन साल से हमने नहर में पानी देखा ही नहीं तीन साल से पानी नहीं आया यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर रहा है executive engineer irrigation and flood control division Kulgam से मेरी गुजारिश है कि इस नहर में पानी की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए ताकि ये लोग परेशानी से निकल सके और इनके फसलों को नुकसान न पहुँचे आप लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि हुकाम तक इस बात को पहुँचाए और हमारे स्क्रीन पर दिए हुए इन फ़ोन नंबर पर कॉल करके उन्हें बताएं कि इस नहर में पानी की दस्तियाबी हमेशा मैसर की जाए